Pociąg Regio do stacji Poznańskie. Gdańsk may use your to the security service of the Podwójny ma dużo jeżdżenia? Co to jest? Poczekaj. Jaki tu masz? Myślałem, że każdy, każdy ma inaczej. Ja miałem MK, to jest od końca makiety do końca makiety. Proszę.